Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir einige albanische Musikreactions und ja, wir fangen auch an mit Butrint Imeri und danach folgen sehr viele andere albanische Künstler. Also genau. Auf jeden Fall abchecken. Mit dabei habe ich TK Official und Mehmet Productions. Sehr schön vorgestellt. Ja. Äh, und wir gucken uns jetzt das Lied MK Raid, falls ich das richtig ausgesprochen habe, äh, Thumbnail sieht man schon irgendwie Haus des Geldes. <laughs> Genau. Ja. <laughs> äh, ich bin sehr gespannt, wie das ist. Hutrind, da habe ich mal eine Reaction gemacht. Ja, genau, stimmt. Hattet ihr diese Kostüme eine... nicht auch in Halloween? Ja. Ja, genau. <laughs> Halloween Night. Und er hat eine sehr schöne Stimme. Ich bin sehr gespannt, deswegen. Mhm. Fangen wir mal an. Hutrind Imeri. Twitter um. у hm. него. Erstmal schon glücklich. <laughs> Ich glaube, ich wäre glücklich, wenn ich da bin. Ja, also er bleibt trotzdem mal sehr konzentriert. Ich glaube, der will damit sagen, er kann so viele Frauen haben, aber er steht auf die und sie guckt die nicht an oder so. Ja. Ich bin sehr also mein erster Eindruck jetzt. Ja. Yeah. Oh, this is good. Das ist ein geiler Move. Ja. Das ist geil im Club. <laughs> so. Dann so. Der hat richtig geile Moves drauf. hey, hey, hey, hey. Ich glaube, ich fange an mit Tennis. das war hübsch. Ne? Mhm. Oh, das war nice. Okay, das, das war echt nice. Ja. Oh, das ist als CGI, also verdoppelt. Also verdreifacht. Der hat auf jeden Fall coole Moves, wie du sagst. Ja. Der ist richtig, der hat einen so richtig Smooth drauf. Ja, diese Moves hat ja, er drauf. Ja, ja. 8-2. Noch ein Geld. Okay. ah, das ist geil. <laughs> Man will einfach mitmachen, ne? Diese Schulter. Ja, genau. <laughs> so. Das war ein cooles Video. Das war echt geil. Ja, die ganzen Moves und so. Ja. Du hast jetzt ihn zum ersten Mal gesehen. Ja. Mochtest ihn wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Ganz gut. Ja. Ich mag den Typen. Ja. Er hat noch eine geile Stimme, ist hübsch, ja. jung. Ja, wir hatten ähm, beim letzten, also was wir angeschaut haben, war mit Mike Sargena heißt es, glaube ich. Das haben wir angeschaut. Mhm. Und mhm. ja, also ich, ich, fand das sieht echt gut, vor allem der Chorus so. Ja, war echt gut. Ja, ja. genau. <laughs> das war echt gut. Mhm. Und das Video war auch schön. schön ja, es war, war echt schön anzusehen. Genau. Ähm, schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr das Lied findet, falls ihr mehrere albanische Vorschläge habt. Albanische Musik. Genau. Worauf ihr reagieren sollen, schreibt sie gerne in den Kommentaren. Und vergisst nicht zu liken, abonnieren. Genau. Genau. Genau. Genau. Genau. genau. genau. Damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Video. Bye, bye.